Then Sarah government avilla. I would never wait for something to let it go to waste with everything at stake. Mm. I thought I would take it all back. Hello good morning hmm. අද ගකාලකින් අලුත් ලොග්ගයක් එක්සෑම්ස් තිබ්බ මේ හින්දමකුත් වීඩියක් එහෙම දාන්න බැරි වුණා අද අපි යන්නේ අන්තානේ කටුසු කොන්දට දැන් සරසබ්ගමට ඇවිල්ලා බස් එකෙන් බහලා යන්න පටන් ගත්ත ගමන් ඔයන්නේ අද පිරිස අඩුයි හතරයි දැන් දහයයි හතලි හරසවගමින් බැහලා කිලෝමීටර් හතරක් විතර උඩට යන්න තියෙනවා එතනින් තමා කන්ද නගින්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අද 12 වෙනිදා වැස්සක් වගේ තියෙයි කියලා හිතාගෙන ආවට මේ සුපිරියට පායලා තියෙන්නේ. අපි කලින් පාර හන්තානි ගිහින් බැස්සේ දැන් අවුරුදු දෙකක විතර කලින් දාපු වීඩියෝ එකක් ඇති. ඒ බැස්සේ මේ පාරෙන් එදා යන්න බැරි වුණා කටසුකොන්දට. ඒ හින්දා අද ගිහින් බලමු කටසුකොන්ද. Yeah. ඒ වැත්ත මැදින් මැදින් ෂෝට් කට් පාරවල් වලින් එන්න පුළුවන් මේ එළුව වටේ පාරෙම આવුත් නම් දුරයි පොඩ්ඩක් මේ තියෙන්නේ තේ ෆැක්ටරිය ඔතනින් උඩට යන්න කියලා තමයි කිව්වේ මම හරි කියනවා දුලි ඒව වෙයිද වෙයිද <laughs> <laughs> මුගේ channel එකක් තියෙනවා බලලා ඉන්න ගේම ඇවිල්ලා දේවාල තියෙන දේවාලෙත් එක්ක තියෙන මේ උඩ පාරෙන් තමයි යන්න දෙන්නේ පල්ලෙහා පැත්තේ තියෙන පාරෙන් යන්න එපා උඩින් තියෙන පාරෙන් තමයි නගින්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ හරියටම දැන් තම කැලේට ඇතුළු නෑ වෙලාව එකොළහයි හතලිහයි හරියටම බස්සකින් බැහලා පැයක් විතර ගිය බයික් එක්ක ෆෝවිල් වාහනය ගෙනවන එතෙන්ටම හරිටක එන්න පුළුව වාන කැලි මැද්දේ පියනගණ්ඩ තමා තියෙන්නේ Hermann Duritz. Yes. එච්චරක්කාව මේ තියෙන්නේ උඩට යන්න තියෙන පාර උගක් දුර යනකම් මේ දිගටම හොම තමයි ඇත්තේ අත් දිග දක්නින්න කොටමක් ගහගෙන එන්න සාපත්තු දාංාවත් හොඳයි වගේ ඔන්න සෙරපු දාාවේ අංචක හතලිස් පහේ විතර ගල් පොත්ත යන්නේ ඉන්නවා ආයිගේ වඳලි ආයිගේවා ස්කූල් දෙකේ කාෆ්වල්ට එහෙම හොඳ එක්සයිස් ඇදේට ඇවිදලම් අතිත කට්ටියට අතිද මේ අනික් දෙයක් තියෙනවා ගල පීක් එකට ඇවිත් ඉන්නේ දැන්. ක්‍රිප්ටෝ තියෙනවා. දුරිත්ගේ මඤ්ඤොක් අපිට තියෙනවා. ඒ ටික කාලා මෙතනදී මේ ඊළඟට යනවා කටුසු කොන්දට. එකයි 10යි හරියටම දැන්. මම කියන්නද? මටත් කියන්න දේවල් නැහැ දැන්. වීඩියෝ එක බලන්න. ප්‍රශ්නයි. Ugh. Puh. Ha. ඉතින් බලාගන්න. හා හිතනම් හිවණයි. හයි. නැවතත් ගමනේ. පැත්තට තියෙනවා කුරාගල අපි ඉන්නේ එතකොට මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා මෙහෙම මේ මේ හරියට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ ඌරාග ඉඳන් එද්දි මගක් යද්දි තියෙනවා මේ වගේ පැල්ම. එතනින් පහළට බහැලා මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා අතනින් ගොඩ වෙන්න තියෙන්නේ. අපි අර එහා කොනට ගියා. එතනින් යන්න බෑ. මේ කොනට යන්න බෑ එතනින් මේ පයින්ඩ වෙන්නේ. පැනලා මේ හොම්බකට සමතලා ගන්න නැතුව ෂේප් එකේ මේ මෙතනින් බහැලා මෙහෙට එන්න පුළුවන්. ඒක ලේසි. නගින්නත් පුළුවන් බහින්නත් පුළුවන්. දැන් ලෝකේ ගැට්ටෙන් යන ගමන් ඉන්නේ. <laughs> කොනට ඇවිල්ලා ආවනම් මෙන්න එතනින් බහින්න කියන්නේ. එතනින් බහින්න කියන ලොකු දුකක්. අර පැත්තෙන් ආවම එන්න පුළුවන් ලේසියෙන් මේ කේස් යන්න. ඒ පැත්තෙන් එන්න. හරි. ඉසි ඉසි. අදට කොන්ද දැන්. ඉසි නෑ. මෙච්චර දුකක් ඉසි. we are officially in Katsukon. <laughs> කාලය වෙලාව සිටිනාන බලා ඇවිදලා කරලා ඉන්න මේ හරි ඉවරයිද ඒ අපි අපු කාලෙන් බහින්න පටන් ගන්න ඕන අද වීඩියෝ මෙච්චරයි මෙතන වීඩියෝ නවත්තන්න කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඔයාලත් ඇවිල්ලා බලන්න තානේ මාරු දවසක අර පැත්තේ පටන් ගන්න මේ රේන්ජ් එක ඔක්කොම යමු තව දවසක් <laughs> එහෙනම් subscribe පාරක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් like එක දාන්න ජය රෙස්පෙක්ට් තාම් බලනවා මේ මලෝ යාට <laughs> <laughs>